удаалаш туташырууда чынжырдын баардык бөлүгүндө ток күчү бирдей удаалаш туташырууда чынжырдагы жалпы чыңалуу айрым бөлүктөгү чыңалуулардын суммасына барабар омдун закону боюнча чыңалуунун маанисин карай турган болсок у барабар и көбөйтүлгөн р резистордогу чыңалуулар өз өзүнчө табылса у бир барабар и бир көбөйтүлгөн р бирге чыңалуунун маанисин коебуз дагы жалпы каршылыкты табабыз